هي غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي والعيد شرف بالحب الله يحيي متنا مع بعضنا دامت مساعي دامت مساعي